hello how are you uh, today our topic is uh, donate car for tax credit uh, donate car for tax credit i would like to everyone on this topic invite on this topic uh, today i will read wholly uh, this answer in english first some individual favors to sell them those that wish to shop for a second-hand model, others can choose to present them to their relatives or choose to present them to their relatives or alternate charity establishment. The owner the owner is alternative charity establishment. The owner is texted texted on every occasion he sells or donates car. However, the secure measure that that way that ever he will have tax credit for the previous car steal. You can get eliminate your previous car and during uh, quick and simple means by donating them you will not would like a EU publisher to market your previous automotive uh, automotive third topic other than tax reduction edges you will edge you will even be serving to the indicate it will be nearly that your automotivation automotive is left in the smart hand تو یہاں اس ٹاپک کے اندر کچھ چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جو کہ آپ کو اوٹو کے اندر بتا دیتی ہیں اس کے اندر انڈیویجول ایک پرسن ہوتا ہے جو کہ اپنی کار کو ٹیکس سے سیو کرتا ہے یا اپنی کار کو ڈونیٹ کر دیتا ہے ٹیکس سے بچانے کے لیے جس سے یہ ہوتا ہے کہ کار کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا some individual favour individual favour یہاں سے ہی ہمیں پتہ چلنے لگا ہوا ہے کہ جو ٹیکس کار ہولڈر اونر ہے وہ ٹیکس سے اپنے آپ کو پریونٹ مطلب بچا رہا ہے تو یہاں پر ایک اور چیز ہیڈنگ کے اندر ہے ٹیکسٹ آن ایوری اوکیژن مطلب ٹیکس آن ایوری اوکیژن پر لگتا ہے that's this fair mayors wait eight ever will have to tax credit for the previous car اس یہ چیز تھی جو کہ آپ کو ڈیفائن کرنی تھی کہ ڈونیٹ کار جو کہ کی جاتی ہے وہ اس کے اوپر کس طرح سے ٹیکس ریموو کروایا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ ہے you will get eliminate your previous کہ آپ اپنی پریویس جو سے ریکارڈ ہے اس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں during a quick and simple means by donating them you will not would like a an publisher to market your previous motivate اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ میں نے ایکسپلین کر دی انگلش کے اندر نیکسٹ جو ہے ٹاپک اس کے اندر آپ کو فردر چیزیں بتائی جائیں گی کہ کیا چیز ہے کیا نہیں تو اس کے اندر بیسیکلی ڈونیٹ کی جاتی ہے کار اور ٹیکس کریڈٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارا ٹاپک نمبر تھری تھا تو ڈیٹ بھی اس کی مینشن کر دیتے ہیں ڈیٹ آج کی یہ ہے اور یہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے ڈیٹ بھی دیکھنا ٹاپک بھی دیکھنا فون ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے اندر تب تک کے لیے یہ جو سا ہم نے آج ڈیفائن کیا تھا اسے آپ پڑھ لیں اور پھر ہمیں بتائیے گا کہ کیا اس میں انفارمیشن ہے